My name is Alyssa Feliana and I'm the finalist of Go Girl Look 2017. Let me tell you a little bit about me. I was born on January 7, 1999 and I'm 18 years old now. I'm a student at University of Indonesia and my major is Russian Literature and I live in South Jakarta. And my hobbies are, I don't know, it's kind of hard because I possibly love <laughs> everything from music, fashion, art, photography, videography, what else? Modeling, acting. I like doing cardios, especially running and swimming, and I love to walk. I like to read books, watching movies, listen to music, hang out with my friends in my spare time. And I love to travel and having fun, living life to the fullest. sekarang tanggal 20 Oktober, hari Jumat. Dan hari ini aku ada UTS jam 10. Tapi sekarang masih jam 6 pagi dan biasanya sebelum aku kuliah kalau masih ada waktu aku lari pagi. Dan sekarang aku kayaknya mau lari pagi deh. Um, jadi ikutin terus kegiatan aku hari ini. Let's go! aku lagi otw ke kampus aku yang lucu sebentar lagi masuk dan please jangan macet oke okay. tuh tuh tuh oh ya yeah. don't vlog and driving oke okay? see you in a bit Hai guys, sekarang aku udah sampai di gedung kampus aku dan aku mau siap-siap untuk UTS sebentar lagi. Oke, okay? bismillah. Sekarang udah selesai UTS dan aku ada janji sama temen aku ketemuan di The Breeze BSD flavor bliss alam sutra dan aku mau makan di ikudoichi dan there's my friend Hi, <laughs> reunite jadi ini temen aku hai. dia kuliah di binus alam sutra jadi makanya dia udah di mana di kampus Aduh, iya abis tes Yaudah. dan lapar banget kita mau makan oke okay? Yeay, I'm so hungry man Raka mau makan apa I'm going to end my vlog here Thank you so much udah ikutin keseharian aku dan thank you so much Go Girl for choosing me to be the finalist of Go Girl Look 2017 please dukung aku terus di kompetisi ini dan thank you so much for all the support and good night. Bye. Hi guys, it's me again. Hari ini aku mau ngomongin tentang passion aku. And, eh, and I'm sorry about the classes because aku lagi sakit dan aku kurang tidur karena banyak tugas kuliah dan my first passion dari kecil keluarga aku sangat amat memfokuskan aku ke bidang musik bukannya karena mereka memaksa atau karena mereka menyuruh atau karena itu kemauan mereka tapi personally aku dari kecil juga emang suka sama musik aku aku nyanyi terus kerjanya kayak kesana nyanyi ngomong ini nyanyi ke teman aku nyanyi apa apa nyanyi jadi teman aku bilang aku itu radio berjalan dan kalau misalkan kalian penasaran here's a clip of me singing while playing the piano. my heart so I love you, babe so but okay my second passion is fashion aku suka banget fashion like ngeliatin editorial di majalah or watching fashion film or lookbook atau scroll fashion stuff aku juga suka nge-mix and match baju cita-cita aku juga di dunia fashion sebenarnya aku pengen banget punya fashion business something aku juga suka modeling, aku suka memoto dan difoto. Dari kecil, aku centil-centil malu gitu deh. And then my next passion is acting. Jadi aku kuliah di U Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, dan di sana adalah pusat titik teater drama se Universitas Indonesia. Dan even di major aku, mewajibkan drama sebagai um, mata kuliahnya aku sering banget nonton film dan aku impress dan aku kayak suka banget ngeliatin aktor-aktornya tuh acting dan I want to be like them I guess that's all thank you for watching bye